Tá coreografia Desce rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida É tá TikTok, só envolve uma amiga Sim, sempre tem foto na história Ela de Gucci, eu de Maricore De melo ela de Apple Watch Eu de Mizuno, ela de Nike Shop Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, bote na égua por o deboche Oh, passei no pote Na minha bala louca, black peitada loja Oh, a cara de trolha que ela gosta Oh, pote na evaporou depois Oh, acendi na vibrisão no pote Na minha bala louca, black peitada loja comigo Sempre tem foto de história Ela de Gucci, eu de maricona E minha ela de Apple Watch Eu de menina, ela de Nike Shop Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, fonte na égua, por de voz Oh, aceito na bebida, não pote Yeah.